барлығыңызға сәлем достар менің есімім өнерхан нұрбол солтүстік қазақстан облысы ғабит мүсірепов ауданы бірлік ауылының тұрғыны азаматтық белсенді 405 баптың екінші тармағымен заңсыз сотталған болатын ә, бүгінгі жалпы эфирімнің тақырыбы эфирға шыққан себебім парламенттік республика жайлы айту ә, жалпы мен күрес жолын осы республика осындай жүйе болсын деген мақсатпен күрес жолына түскен болатын ә, э, мені не үшін соттады ең бірінші қысқаша осыны айтып кетейін 405 баптың екінші тармағы бойынша соттаған болатын яғни экстремистік ұйымға қатысты делемін бұл саяси бап саяси қудалау жалған айыптау неге себебі ә, менің жаңа басқа белсенділердің экстремизмге ешқандай қатысы жоқ біз бейбіт шеруге шығамыз дедік парламенттік республика құрамыз адам құқығы сақталатын демократиялық республика құрамыз деп айтқан болатынбыз ә, мені 2020 жылы желтоқсанда соттады қыркүйекте іс ашқан болатын ә, дәлел ретінде астанада экспертиза шығарған сол экспертизада сенің экстремистік ұйымға қатысың бар деген мәлімдеме жасаған болатын ал сотта біз сол экспертті шақырған кезде ә, сот біздің ходатайствомызды қанағаттандырған жоқ яғни бұл жүз пайыз саяси қудалау екенін дәлелдейді сөйтіп мені қайдағы жоқ экспертизаның ә, мәлімдемесі негізінде соттау жіберген болатын жалғыз дәлелі сол ал қалған анау ә, талапкерге барған дейді ә, бейбіт шеруге шақырған дейді ол негізі вообще қылмысқа жатпайды ғой ол менің конституциялық құқығым ғой ал негізі дәлел сол болатын басқа белсенділер мынау сотталып жатқан төрт жүз бестің басқасында осы қайдағы астанадағы экспертизаның мәлімдемесі бойынша экстремизмге қатысы бар деп бәрін солай соттап алды бұл енді жоғарыдан түскен саяси қудалау сөйтіп мен бір жылға ә, бас бостандығымды шектеуге шешім шығарды екі жылға саяси қоғамдық шараларға қатысуға тыйым салды сот шешімімен басқа аймақтарға шығуға тыйым салды әлеуметтік желілерге шығуға тыйым салды сосын ә, тағы не маған банкте почтада ешқандай қызмет көрсетпейді ә, жұмыстан баяғыда шығарып жіберген болатын ә, негізі мен жұмыстан шығарған себебі бұл жұмысқа келмеген деп ә, шығарды ғой ал мен жұмысқа келмеген себебім мені он ә, тәулікке заңсыз соттап жіберген бейбіт шеруге шақырдың деген шеру туралы заңды бұздың деп ал енді эфирдің тақырыбына көшсем <coughs> парламенттік жүйе дегеніміз не біз не себепті парламенттік республиканы таңдап отырмыз не себепті бұл тиімді мысалы дамыған мемлекеттерді алатын болсақ жапония оңтүстік корея батыс еуропа англия ақш елдері оларда мемлекетті халық сайлайды ә, ең тиімді осы саяси жүйелердің ішінде парламенттік басқару жүйесі не себепті ол тиімді себебі депутаттарды халық сайлайды тікелей сай, ә, ә, әрбір өңірден бір депутаттан болады яғни халық басқарған депутаттар парламент өтеді парламентте халық сайлаған депутаттар кіретін болады ол депутаттар халықтың мүддесін қорғайды депутаттар премьер министр тағайындайды ә, президент лауазымы мүлдем болмайды бұл басқару жүйесі барлық қоғамдық сегменттерді экономика болсын экология болсын тіл мәселесін айтып жүрсіздер ғой жер мәселесі болсын төрт жылдың ішінде барлығы шешіле бастайды неге себебі халық сайлаған депутаттар халықтың пікірін тыңдап халыққа тікелей жұмыс істейтін болады жалақылар бірнеше есе өседі бұл ә, шараларды негізі депутаттар орындайды ғой ал олар орындау үшін халық оларды сайлау керек қазіргі сайлау ә, сайлаулар қалай өтіп жатыр қазіргі нұр отан жаңағы тоқаев болсын өздеріңіз сайладыңыздар ма солар сайлауда сайлаудың қалай өтетінін өте жақсы білесіздер бірде бір э, халықаралық э, ұйымдар біздің сайлауды заңды түрде өтті деп мойындаған жоқ толық фальсификация Парламенттік басқару жүйе болған кезде мемлекет э, бірден дами бастайды төрт жыл ішінде жаңағы сайлауға қатысқан кез келген партия жеңіске жеткен басым дауыс алған партиялар өздерінің бағдарламаларын ұсынады олар э, төрт жыл ішінде э, үкімет құрылады ғой төрт жыл ішінде егер үкімет өзінің уәде берген шараларын орындамайтын болса халық сайлаған депутаттар яғни парламент оларды бір ақ күнде отставкаға жібере алады қазіргі сияқты уәде беріп 2030-2050 деп э, жиырма қырық елу жылға жоспар құрмайды төрт жылға жоспар құрады төрт жылдың ішінде егер Э, мемлекеттік жоспарларын орындамаса парламент үкіметті бір ақ күнде отставкаға жібере алады міне парламенттік жүйенің ең маңыздысы осында э, және бұндай мемлекетте адам құқығы өте жоғары дәрежеде сақталады мемлекет құқықтық мемлекет болады кез келген қазақстан республикасының азаматының конституциялық құқықтары сақталады ешқандай саяси белсенділер ә, саяси баппен қудаланбайды саяси баптардың жалпы барлығы өзгереді ең маңыздысы президент лауазымы жойылады бұл жаңағы бір адамның атқарушы заң шығарушы сот билігін өз қолында ұстап тұруына мүмкіндік бермейді орысша айтқанда система сдержки и противовесов дейді саяси белсенділер деген кімдер мен мына жерде сәл өзім айтып өткім келген тақырыптарды жазып қойған болатынмын сол бойынша келе жатырмын егер сіздердің сұрақтарыңыз болса оған да жауап беруге тырысамын саяси белсенділер деген ә, осы қазіргі диктаторлық жүйені өзгерту үшін парламенттік мемлекетте өмір сүргісі келетін халықтың жағдайын жасайтын үкімет құрғысы келетін ә, қоғамдық белсенділер олардың ә, талаптары мақсаттары осы парламенттік республика құрып мемлекеттің дамуына қол жеткізу Бұндайын белсенділерді қолдау өте маңызды қаржылай болсын сөзбен болсын тіпті сіздердің комментарийлер жазғандарыңыз өзі күш береді мысалы бізді көбі айтып жатады ғой жаңағы комментарийда болсын батырдап. деп мысалы мен өзім ешқандай батыр емеспін мен жай ә, білімдімін ә, жасап жатқан іс әрекетіміз ә, күресіп жатқан жолымыз не қалап не себепті шығып жатырмыз өте жақсы білемін түсініп отырмын мысалы 2015 жылы парламент ә, бейбіт шеру туралы заң қабылдады ғой тоқаев айтқан болатын көзі төп дөңгелек болып э, шеру ә, уведомительный характер дейді яғни бұл енді кішкене болсын бізге плюс себебі ә, бейбіт шеруді осындай күні шығам деп кез келген он сегізге толған кез келген азамат бейбіт шеруге қатыса алады ал осы заң бойынша ол уведомительный характер яғни қашан шығатыныңызды айтасыз да бейбіт шеруге қатысасыз ал заңда бейбіт шеруге шығу үшін белгіленген орындар бар алдын ала ескерту керек дейді ал біздің активисты не экстремисты деген фейсбукта группа бар қаһарман ұйымы Ә, бейбіт шеруге ә, өтініш бергендердің елу шақты өтініш қой деймін қателеспесем отказ берген белгілі белгілі саяси себептермен отказ берген яғни бейбіт шеруге ә, рұқсат бермей жатыр себебі олар шеруден қорқады яғни ә, бұл биліктің ең қорқатын нәрсесі бейбіт шеру ал негізгі қорқатын адамдар халық әрине Э, келесі жүйе ауысу үшін не істеу керек ә, кез келген қоғамды алаңдататын мәселелер бойынша тікелей эфирларға шығу керек деп ойлаймын өз пікірлеріңізді айтып ал негізі қалаларда бес адамнан бірігіп ә, ұяшықтар құру керек жақын адамдарыңыздан туысқандарыңыздан достарыңыздан бес бестен ұяшық құрсаңыздар қалаларда бұндай ұяшықтар көп болса сіздер ешқандай қорықпайсыздар міне сол кезде өте тиімді болады саяси белсенділерді қолдау өте маңызды қаржылай да қолдау керек ә, сөзбен де қолдау керек бұл жерде таңдау жасайсыз ғой таңдау жасайсыз не кредитім бар отбасы бар бала шаға бар полиция ұстап жаңағы автозактарға салып 15 суткаға жауып тастайды Э, не шаруам бар саясатқа мен қатысым жоқ деп отыра беруіңізге болады немесе екінші таңдау ұяшықтар құрып ұлы мемлекет құруға парламенттік республика құруға өз үлесіңізді қоса аласыз бұл жерде тікелей әр ә, қазақстан республикасының азаматы өзі таңдау жасайды мен басынан мысалы э, он тәулікке жабатынын да білдім жаңағы митинг туралы заңды бұздың деп тәрікке жауып тастайтынын білдім ә, қылмыстық іс ашатынын да білдім бірақ өз таңдауымды жасадым ешқандай өкінбеймін ә, бұл біздің күресіп жатқан жолымыз ә, ертең мемлекетті өзгертуге алып келеді халыққа ешқандай сенім жоғалтпаймын бүгін болмаса ертең шығады мәңгі ұйықтап жатпайды негізгі айтайын деген тақырыптарымды түгел айтып өттім бүгін айтпақшы 12 кезінде жанболат мамай митинг жасаған екен ә, баяғы бірнеше топ адаммен полиция қоршап алған енді жанболат мамай білесіздер ғой биліктің адамы оны э, үш жыл қоғамдық саяси э, ұйымға қоғамдық саяси ұйымға айналысуға тыйым салса да ол қоғамдық саяси ұйыммен айналысып шеру ұйымдастырып оған қатысып жүр сол достар тағы осылай эфирлерге шығып тұруға тырысамын ә, маңызды мәселелерді айтып өтіп қазақ тілінде түсіндіруге тырысамын өзімнің тәжірибеммен бөлісіп ә, бір екі азамат болсын оянуына себепкер болсам мен арма, бір мақсатым орындалған болады тұтқын қаржылай қолдау маңыздылығын айтып өтіңізші жаңа ғана айтып өткен болатын өте маңызды э, қазір алматы қаласында 13 үш белсендіні соттап жатыр э, асхат жексебаев бар диана баймағамбетова байбегімбетов ә, э, не себепті саяси тұтқындар саяси қудаланғандар деп айтамыз себебі оларды айыптауларда саяси астары бар яғни олар парламенттік республика құрамыз бейбіт шеруге шығыңыздар Ә, жаңағы сол шеруге қатысқаны үшін дәл сол үшін соттап отыр оларды қайт қандай да бір қылмыс жасаған үшін тем более экстремист емес ешқандай экстремизм деген ол крайняя мера қолына қару алып жаңағы ә, ең соңғы күш қолданады ғой көбісінде олар ал біз ол экстремистерге ешқандай қатысымыз жоқ сондықтан оларды саяси қудалап жатыр бұның бәрін жасап жатқан әрине нұрсұлтан назарбаев қазір енді әлеуметтік желілерде нағыз шынайы аты тарап жатыр ғой жоры деген ал достар тыңдағандарыңызға рахмет сау болыңыздар